Доброго ранку, Володимир. Це з міліції дзвонять. Старший переповномочений коваль. Старший переповномочений коваль дзвонить. Значить, е, ми тут людину одну взяли із наркотиками. Дурнів Олексій Миколаївич, 86-го року народження. Знаєте такого? Оце ж він у нас у відділку зараз. Моляв нас на колінах, просив, щоб вас набрали. На Печерську. Московську 31. Так а ви ким йому приходите? Добре. Так що будемо якось рішати, щоб мирно розійтися, що. Бо людина він звісно, що діло піде у главу. Що? Да. Під'їжджайте до нас у відділок. Московська 31. Московська вулиця, 31 будинок. До побачення. Алло, так а я не понял, вас чекати чи, чи як? Чекать, конечно, чекать. Просто я живу в Буче. В Буче живу. Я сейчас приеду минут через 30. Вот я в Буче сейчас стараюсь машину еду. Ви Я по- подъеду и вас по- заберу. поторопіться, пожалуйста, бо о 9 приїде начальник забирати діла в главку. Я буду у вас около минут через 40. То есть я все успею. Хорошо. Я подъеду и наберу вас на этот номер. Будемо чекати, да. Что ему сказать? Он меня только сюда привел. Что ему сказать? Вы меня отпускаете. Алло. Вы, вы поторопіться, потому что ваш родич тут буйствует, матюкається. значит. Вдарив вдарив міліціонера тільки що кулаком. Обзивав усіх бедлом. Це нормально, що він усіх нас бедлом назвав. Ні, зараз він у начальника нашого. Начальник, ну давайте спринту. Давайте поторопіться. Алло. Алло. Алло. Зараз можете набирати свого дурнього, Олексія Ніколаєвича. Ми його відпускаємо поки що. Я понял, де він? Зараз він вийде, наберіть його на мобілку, скоординіруйте, де ви там, що ви там. Он на московську у вас? Московська 41. Да, я 41 или 31? 41. 31. 41. Ну, ваше управление... Коло Зоріна. Хорошо, я его набираю. Набирайте його, давайте. А тоді я вам подзвоню. Знімаєш? И мне. Мама, а ты пойду. Меня? Я не знаю, меня задержали, у меня башмак упал в люк. Убегал, да? А чё бы я не убегал от тебя? Я дважды судимый. Василевский Дмитрий Николаевич. Мама, помоги мне.